Gure informazio ezabatzeko ezabatu botoian klik egin dugunez pentsa dezakegu informazioa ezabatuta dagoela, segurua dela. Baina hau ez da beti horrela. Gailua eskutxarretan eroriz gero, zenbait kasutan posible da berez ezabatuta zegoen informazioa metodo batzuen bidez berreskuratua izatea. Horrela, gure argazkiak eta dokumentuak lortu daitezke gure informazio pertsonal eta konfidentziala lortuz. Gure segurtasuna arriskuan jarriz azkenean. Hau ekiditeko, eraser bezalako programak dauzkagu, ezabatze segura bermatzen digutenak. Informazio bilagorako joan zaitez beraien web ofizialera.